हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स सवाल एक पूछा गया टेली प्राइम में मुझसे कि क्या बैचेस की डिटेल जो पहले प्रोवाइड uh, करा दी गई है जो एक्सेप्ट करा दिया गया है जिसका कि बिल जो है नहीं निकला है लेकिन वो एंट्री पास हो चुकी है तो उस बैचेस की डिटेल में क्या परिवर्तन संभव है या नहीं तो चलिए ये समझते हैं एक बार हम uh, यहाँ से डिस्प्ले पे आते हैं और यहाँ पे देखेंगे तो ये uh, एक परचेज़ की बिल हमारे पास पड़ी हुई है इसको एक बार चेक करते हैं हम तो यहाँ पे ये रिफाइंड ऑयल लिखा हुआ है और अल्ट के साथ पी प्रेस करते हैं एंटर प्रेस करते हैं यहाँ पर आई बटन प्रेस कर लेते हैं प्रीव्यू के लिए तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ बैचेस की डिटेल पड़ी हुई है एक चार इक्कीस करके ये बैचेस की डिटेल ही है ठीक है और मैनुफैक्चरिंग डेट यहाँ पे अप्रैल दो दिया हुआ है तो यहाँ पर जो बैचेस की डिटेल पड़ी हुई है क्या इसमें परिवर्तन संभव है चलिए एक बार समझते हैं एक बार जानते हैं इसको हम एडिट मोड पे लेते हैं ठीक है इसको हम एडिट मोड पे लेते हैं इसको एक बार देखते हैं यहाँ पर आते हैं यहाँ पर आते हैं यहाँ पर आते हैं बैचेस की डिटेल जो हमने दी है क्या उसमें चेंजिंग संभव है तो यहाँ पर आए अब देखिए यहाँ पर आए यहां पर आपको क्या देना है बैचेज नंबर देना है तो अभी यहां पे न्यू नंबर पे हम आते हैं ठीक है यहां पे न्यू नंबर पे आए यहां पर मैं कुछ और दे देता हूं लाइक ये दे देता हूं ठीक है ये दे दिया हमने और यहां पर बाकी की चीज़ें हमें यहां पे सेम रखनी है यहां पे देखिए यहां पे क्वांटिटी भी चेंज कर देता हूं क्वांटिटी क्या करना है क्वांटिटी भी चेंज कर देते हैं यहां पे क्वांटिटी वन लीटर रखता हूं कीमत दो रुपए रखता हूं बाकी यहां पर नीचे आएंगे तो यहां पर मैन्युफैक्चरिंग डेट आ जाएगी तो ये मैन्युफैक्चरिंग डेट लेकर के इसको एक्सेप्ट करा लेता हूँ सेम एंट्री एंट्री है सेम एंट्री है देखिए ठीक है अब यहाँ पर आए और यहाँ से अल्ट पी करते हैं एक बार प्रिंट आउट देख लेते हैं प्रिंट आउट देख लेते हैं इसका तो ये आ गए प्रीव्यू किया इसको हमने अब इसका बैच नंबर देखिए क्या हो गया है ये देखिए ये पहले जो एक चार दो डेट टाइप का बैच नंबर शो कर रहा था अब वो हट गया अब वो चेंज हो गया अब इसको फिर मैं एक बार क्या करता हूँ यहाँ से चेंज करता हूँ ठीक है चेंज करने के लिए क्या करना है वापस उसी एंट्री में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्चून डिफाइंड ऑल यहाँ पर आकर के एंटर प्रेस कीजिए अब इसको मैं चेंज करता हूँ देखिए एक दो तीन तीन तीन ऐसे करके बैच नंबर दिया हुआ है न्यू नंबर यहाँ पे हम एंटर प्रेस कर देते हैं यहाँ पे इस तरीके से लगा देते हैं ये बैच नंबर ठीक है एंटर प्रेस किया एंटर प्रेस किया बाकी सारी चीज़ें सेम रखते हैं एंटर प्रेस कर देते हैं एंटर प्रेस करते हैं यहाँ पर जी वगैरह नहीं लगा रहा मैं क्योंकि ये टॉपिक ही अलग है तो अब अब इसका प्रिंट आउट देखते हैं एक बार यही है तो डे बुक में गए और ये वाली एंट्री थी हमारी एट नंबर वाली यहाँ से अल्ट पी करते हैं सेम नंबर का बिल और इसका बैच नंबर मैं बार बार चेंज कर रहा हूँ देखिए ये देखिए यहाँ पर बैच नंबर चेंज हो गया तो इस तरीके से बैच नंबर आप चेंज कर सकते हैं बैच नंबर चेंज हो सकता है ठीक है आई होप की बात समझ में आ गई होगी तो जैसा कि देख सकते हैं यहां पर बैच नंबर मैं चेंज कर पा रहा हूं लेकिन ये चेंज कब करना है आपको देखिए बैच नंबर अगर कभी इनकरेक्ट हो गया या कोई गलती हो गई बैच नंबर डालने में तब आप बैच नंबर चेंज करिएगा चेंज करने का मतलब ये नहीं है कि कभी भी किसी का बैच नंबर बदल दीजिएगा ठीक है तरीका तो है चेंज तो कर सकते हैं अलाउड है ये ठीक है तो आई होप की बात समझ में आई होगी वीडियो पसंद आए तो शेयर करें thank you for watching this video